Mire vostè, no existia cap clàusula de confidencialitat en els contractes de Santiago Calatrava. I Gerardo Camps, de BESA, vicepresident del Consell i conseller d'Economia, durant anys va estar dient que sí. No existeix cap clàusula de confidencialitat en el contracte de l'Open de tennis amb el Consell Valencià de l'Esport i a mi m'han negat el contracte aduint la clàusula de confidencialitat. I no és de veres, no existeix. No existeix cap clàusula de confidencialitat en el contracte de l'Umbracre, de l'Oceanogràfic, de Toària, de Triskel. Si després se demostra. I vostè això, per això passa, no ho comenta. Jo ja el que li vaig a preguntar és, ja que estem parlant de lleis i de principis jurídics i de normativa comunitària, de normativa espanyola, hem d'anar al dret penal? Hem d'anar directament als tribunals a presentar una querella contra les persones que aduïixen de manera falsària l'existència de clàusules de confidencialitat que no existeixen? Perquè dic jo, no se les podran inventar, veritat? Hauran de figurar en el contracte insistisc una vegada més, és que no existeixen. És que en el cas d'Eccleston, en el cas de, del contracte de Fórmula 1, és l'únic en què podríem dubtar, nosaltres demanarem el contracte, si es diguen no, és confidencial. Digueren que se'ns ensenyen les parts del contracte que no siguin confidencials. Com vostè diu, i com Alicia de Miguel Díaz, que era l'autora de la cita que jo li he esmentat, el preu, la forma de pagament, on es paga, tot això no pot ser confidencial. Per tant, aquestes parts del contracte no poden ser confidencials mai de la vida. Com els informes tècnics de l'administració no poden ser confidencials, perquè no els ha facilitat cap adversari i se'ns neguen. I quan diguem, ensenyes les parts que no són confidencials, es diuen, tot el contracte favor, és confidencial. I això no pot ser mai de la vida, no és legal que tot el contracte siga confidencial. Però és que fins i tot, a sort arriba el punt de surrealisme que li diguem, doncs ensenyens almenys la clàusula de confidencialitat. Com Santo Tomàs. Volem, volem tocar-ho, volem comprovar-ho. Principi científic. I la resposta, i està per escrit, i és per emmarcar-la, Sap el que diu? Que la clàusula de confidencialitat és confidencial. És confidencial. Eh, el, el